Монда экранда теге яктан да бу яктан да була, шуңа күрә э, бер якка гына карамагыз. Әйдәгез, башлыйбыз. Беренче фотография бар. Карыйбыз да кайтабыз. Әйе, карыйбыз да кайтабыз. Миңа да кызык. Ага. Кәҗә, әби ноутбук белән, нетбук белән утыра басуда. Ага, башлыйлар эксклюзив. Эксклюзив сезнең комментарий. Ничек әниләр безне компьютер артында күрәләр? Ага. Рәхмәт. Аннан соң замба, әйдә замба. Менә без загрузила, а синятың не загрузит. Ялан, шушу, синятың. Ә, рәхмәт, э, обана. Бу домру әшәке Wi-Fi тотмый. Мин ишетмәдем кызганычка каршы, аңламадым да. А? А, бу домбыра яшәке Wi-Fi. Син генә аны аңлыйсың менә, әйдә, микрофон сиңа бирәбез. Сөйләрсең безгә бәлки. Но молодец, обанам. А, безнең бер генә команда җавап бирмәде. Менә алар да чыга, текә бурычлар, әйдәгез. Карагыз әле, монда безнең фотоны токканнар бит. Ага, рәхмәт. Эксклюзив. Укытучыларга электронный дневник аңлаталар. Рәхмәт. Обана. Авито әйбәт сайт, уже өйне саттым. Ага, Авито, мин ишетем, Авито әйбәт сайт. Уже өйне сайт саттым. Ну, кызык бит, рекламада шулай бит. Тиң, и сразу китә ул. Реклама карарга кирәк. А, рәхмәт. Минемчә икенче картинканы куерга була, әйдәгез, икенче картинка. Так. Кәштүмдә утыра эт. Теге кем, бәлки кемдер арттан күрмидер, шуңа күрә мин сезгә теге сөйлим. Нәрсә анда язалган, нәрсә ясалган, төшерелгән. Мин уйладым, бу ике егет хәзер сәхнәгә менеп җавап кайтаралар. Әйдәгез, әйдәгез, текә бурычлар, сезнең комментарий. Бу бит, бу бит минем персик иде. Бу Анженалның дусты бугай. Әйдә, замба. Юк бугай. Депутат. А, бар. Әйдәгез, эксклюзив. Ике атнада әби дә кунакта ятканда. Рәхмәт, эксклюзив. Әйдәгез, дәвам итәбез. Киләсе фотография. Киләсе фотография чыгып карыйбыз. Комментарийлар ясар алдыннан менә. Нәрсә монда ясалган? Ага. Әйдәгез, эксклюзив. Сыер көтүе. Ну, басуда йөриләр бит. Логикасы бар. Бәлки ширә машилардыр. Күрсәтмиләр бит телевизордан ансын. Көтүчеләре дә бар. Так, тагын комментарийлар. Дуслар, кем футбол карый? Бар мандылар. Футбол кемдер туп белән килгән даже. Так. Тагын бармы комментарийлар? Так, ну булмаса без киләсе фотографиягә күч. Бар да? Әйдәгез. Бар безнең Обана КВН командасында алар фикер, фикерләрен туплыйлар хәзер менә җыялар бер кызыклы җавапка һәм инде әлбәттә чыгып алын әйтәләр безгә ага менә текә борычлар әйдә юк бу сыерларны көтүчеләре каясың Кайда? Мин, минем көтү. Нәрсә? Әйдәгез, обана. Руслар әйткәнчә, футбол, руслар әйткәнчә, футбол странный предмет. Вроде бы есть, а вроде бы нет. Мин гел шулай әйтәм. Көн саен иртән торам мин. Беренче булып шуны әйтәм. Странный предмет. А, да. Ярый, рәхмәт. Минемчә кирәк картинканы алыштырырга, чөнки э, күп кенә команда ясадылар үзләренең комментарийларын. Ага. Собчак, Бузова һәм бу кем? Кызганычка каршы аны барысы да белә. Бородина, Собчак һәм Бузова. Әйдә. Текә бурычлар. Вот настоящий сыер көтүе. Сезне татар КВНда мондый егет, мондый мыеклы егет куркытмыймы? Әйдәгез. Куркыттым. Зря әйттем мин. Дуслар, минемчә, беләсезме ничек тагын була? Сез э, хәзер э, үзегез менә бу э, экранны фотога төшереп, үзегезнең комментарий, кызыклы комментарийгызны язып, хэштег куегыз. Татар юниор лигасы һәм иң кызыклы комментарийга минемчә бүләк бирергә була. Ә? Әйдәгез. А, дәвам итәбез. Э, эксклюзив, Ләйсән. Алты елдан соң президент, министр иностранных дел и министр здравоохранения. Хатын кызлар кычкыра, молодцы! Белмим, командаға кычкыралармы, бәлки кызларга. Ксения Собчак белән Бородинага. Так. Так, так, так. Юк бугай. Ну, юк бугай. А, бор. Айдагыз. Замба. Замба. Нинди спойлер миңа өйгә кайткач карыйсы бар бит әле. Мм. А бу нинтер тапшыру да? Или алар просто бергә җыелалар. Рәхмәт, әйдәгез. А, бор тагын. Гафу итегез, обана. Ә бәлки ул теге шәрә аякларын тота. Күптән түгел депиляция ясады. Кая минем чәчләр? Әйдәгез, обана. Әти белән мунча кергәндә. Рәхмәт. Ә, Дәвам итәбез. Текә бурычлар. О, тренер Митиба нашли. Менә бит бу егетләрнең тренеры да табылды. Ул аларны КВНга алып килде, дуслар. Так, тагын бармы комментарийлар? Киләсе фотографиягә. Бармы? Бар, бар. Рамилнең бар, әйдә. Туктап тор. Әйдәгез, эксклюзив. Әби протезын салган. Элек әби белән йоклый торган малайларның шулай була иде дип әйтә иделәр. Кем әби белән йоклый, шуның тешләре юк. Менә шундый ук страус. А, әйдәгез, обана. Үлле син куркыныч, мәйендеме? Рәхмәт. Замба. Инспектор, инспектор ГИБДД Страус, сезнең документлар. О, корм, тоже норм. Ага. Кая да булса Австралиядә шундый инспекторлар. Бу күзлексез күрми иде просто. Ярты разминканы уйнамады. Так. Бәлки икенче раз икенче фотога күчәбез. Ну, җаваплары юк бит. Әйдәгез, киләсе фотога күчәбез. О, менә бит кызыклы фото. Или биттеме? Битте. Бетте. Те. Сораулар бәлки. Әгәр дә сезгә хәзер э, билгеләрне куерга авыр булса, бәлки сораулар булыр. Бер-ике сорау булса бик тәшә булыр иде, минемчә. Э, сездә бармы сораулар? Юк, жюри түк. А, жюри гына бирә. Дөрес. Жюри гына бирергә тиеш. Хәзер мин икенче микрофонны алам. Мә, әйдә. Тиз генә әйтеп куй, пожалуйста, жюри әгъзаларына. Уйлыйбыз сораулар, уйлыйбыз сораулар. Рамил, а, синен. Рамил Акдеев. Да, исәмез сез тагын бер тапкыр. Барыгызга да. А, менә яңа гына уйлап чыгардым. Әйдә. Ольга Бузова, әйме? Менә шундый хатын-кыз бар Мәскәүдә. Ул криптовалюта уйлап чыгарды, аның исеме Бускоин, әйме? Ә менә Гүзәл Уразова криптовалюта уйлап чыгарса, аның исеме ничек була? Шәңк. Молодец. Ламан вообще, сром. Вообще. Бускоин. Или Руслан Харисов әйтергә кирәк идеме? Юк, юк. Гүзәл Уразова шәп. Яра. Бар безнең җаваплар. Әйдәгез э, эксклюзив Гүзәл Уразова криптовалюта уйлап чыгар, чыгарса, аның исеме ничек булыр иде? Ураза коин булмагач ашамыйсың инде. Монда теге баклажанның директоры утыра дип торам, юк икән. Баклажан ашаган, бик тә ашаган. лучший. Место это в эксклюзив лучший. Так, тагын җаваплар бармы безнең? Гүзәл Уразова үзенең криптовалютасын чыгарса, нинди исем булыр иде анда? Ничек атарга кирәк аны? Командалар уйлыйлар, чынын әйткәндә, алар э, былай гына басып тормыйлар. Алар күп кенә вариантларны карыйлар. Бу бар да? Бар җавап. Әйдәгез, Замба. Рамиль, сездән сорау. Гүзәл Уразова криптовалюта уйлап чыгарса, аның исеме ничек булыр иде? Әби чыкты бугай монда. Әби чыгып ачуланды Уразованы. Бузованы. Бузованы? Ә. Алайса ярый. Була алай. А, бәлки киләсе сорау. Әйе. Киләсе сорау кирәк минемчә. Киләсе сорау. Әйдәгез, кем әзер? Киләсе сорауны Гөлкәй апа әйтә. Гөлкәй апа, Гөлкәй Фаритна, әйдәгез Гөлкәй апа. Киләсе сорау. Сорау мондый булачак, шигырьне дәвам итәргә. Рәхмәт сиңа төшләремә кергән өчен. Мин комментарийлардан тыелам. Нигә? Бик матур җырдан. Юк, бик, бик матур, чөнки командаларга калдырам. Төшләр турында бер нәрсә дә белмиләр балалар. Алар төш күрмиләр. Алар төштә математиканы эшлиләр, белмим. Диктант язалар. Математикада төшкә керергә может быть. А? Математикада төшкә керергә может. Бөтенесе. Может быть, может быть. Әйдәгез, замба. Гөлгә Фәридовна, сездән тагын бер тапкыр сорау. Рәхмәт сиңа төшләремә кергән өчен. Йоклаганда биткә биреп, бөтен төшләремне җиргә койган өчен. Рәхмәт. Бармы тагы? Җылырага китте бу. Әйдәгез, обана тренер белән. Рәхмәт сиңа төшләремә кергән өчен. Ләкин мәктәпкә соңга калдым, зараза. Рәхмәт. Рәхмәт. Эксклюзив. Рәхмәт сиңа, төшләремә кергән өчен. Рәхмәт сиңа, Лияна, бу дөньяда булган өчен. Рәхмәт сиңа. Рәхмәт сиңа, төшләремә кергән өчен. Рәхмәт сиңа, Лилия, бу дөньяда булган өчен. Рәхмәт сиңа, Лилия, мине ашаткан өчен. Рәхмәт сиңа, Лилия, мине өйгә керткән өчен. Рәхмәт сиңа, Лилия, мине тудыр... Ой. Булдымы? Никтер ул Лилия исемен әйтте. Сезнең исем түгел иде бугай бу. Бәлки Лилия Гатинага ул сөйләгән. Тагын бармы э, җаваплар безнең дуслар? Әйдәгез, Замба. Рәхмәт сиңа төшләремә кергән өчен. Чынлап рәхмәт, бро. Рәхмәт. Эксклюзив тагын бер тапкыр. Рәхмәт сиңа төшләремә кергән өчен. Зур үсегез. Булды. Тәмамлыйбыз. Моның белән безнең разминкабыз тәмам. Алкышлар командаларга, алкышлар жюри әгъзаларына, алкышлар үз-үзегезгә.